Astăzi este despre a porni. În dicționar este a pleca din locul în care uh, te afli uh, sau a te pune în mișcare. Și cred că cel mai uh, bun mod de a te pune în mișcare este să fii într-o relație de cuplu. Asta este pentru mine. Deci a porni este a raporta la relația de cuplu, este cel mai bun mod de a simți că trăiești. Ceau!